Si moriré por mi patria, voy a morir de hambre o cayendo por el hoyo negro que se le expande. El centro hacia afuera, si muriera por mi patria, sería de ceguera. Tumor maligno de esta era de miseria, moriré de rabia, tirado en la acera y nacerá mi libertad verdadera que me salvará de estos marranos, hijos de perra y que me espera. Todas mis esperanzas se han ido lejos, desnutridas y descalzas. Se, se me fueron los pesos junto con las ganas. ¿Qué me esperas si ya no estoy dispuesto a nada? De seguro que nada bueno Si me duermo con miedo y me despierto con sueño Se olvide mis motivos en la casa de empeño De seguro que no me espera nada bueno seguro nada bueno